Thank you. Okay guys, so uh, semalam saya dah buat apa video pasal Ming Dynasty punya SCAR-H ni kan So yang model review tu memang problem banyak So sekarang saya test lagi unit yang saya ada kat sini So memang benda yang sama Kita tengok masalah semalam tu ada lagi ke tidak So fair lah kepada unit yang tu sebab saya rasa unit yang tu special sikit Yang first kerana dia ada 2 Mac yang lain memang satu Mac saja, saya rasa siapa-siapa yang dah beli pun memang dapat satu Mac saja. Saya tak sure yang tu kenapa ada dua Mac, maybe dia masuk double ke apa. Dan unit tu memang banyaklah problem dia. So sekarang kita tengok ah satu-satulah ataupun kita ambil lah pick mana-mana ah tiga ke ataupun empat unit ke kita tengok masalah semalam jadi lagi ke tidak okay? yang first alright kita test pasal dia punya Mac ah. Oh, terlanggar tripod. Mac yang susah ataupun uh, susah nak clip in kan. Okey, ha ni. Okey. Memang ketat lah Tekan buka. Okey, unit ni okey. Lepas tu uh, yes, siap sekali lah dengan dia punya charging board. Sebenarnya dia boleh macam ni dan sepatutnya dia ada board catch. You tekan yang ni dia akan release. Nampak? Yang semalam punya tu saya tarik dia lepaskan. Ha ni sepatutnya dia ada boot catch. Walaupun dia tak ada mag prime, dia tak ada uh, blowback tapi memang dia ada boot catch. Okay Dah kejap saya test dia punya fire selector. Okay, second unit Memang okay lah So, boat catch Ah, ha, ni ada problem sikit Okey. Tadi tak lepas ni. Okey. Eh, jauh lah yang tu. Okey, okey. Okey. Okey. Okay, So yang tu jauh lah Saya tak nak angkat lah Nanti ternampak muka aku ambil pula So sekarang kita try dengan bateri lah So ini bateri memang tak muat lah Besar sangat Saya nak pakai secara untuk testing saja. Alright kita test dia punya selector Ini safe lah So memang tak ada masalah yang ni Okay. Test Mac Prime. Memang tak ada lah. Memang tak ada Mac Prime lah. Okay. Ni dah. Ni pula. Walaupun saya rasa dia tak adalah memang se se apa se elok macam Blaster-blaster yang lain lah Tapi masalah review semalam memang <laughs> banyak gila lah Kali ni dia okey lah Okay Safe lah Tak ada masalah Semi Tau Okay Mac Prime memang tak ada Okay Next Ni nak buktikan lah Bukan Mengs sekarang ni Teruk sangat Cuma yang review tu maybe nasib tak baik lah. Ha, itulah yang akan terjadi pada anda jugalah. Kadang-kadang dalam 100 unit adalah beberapa unit ataupun 1-2 unit yang ada problem kan. So kalau ada problem, <laughs> memang tak boleh nak kata apalah. Repair ataupun tukar baru. Safe lah. Okay. Semi. Auto. safe. Okay, Mac Prime memang tak ada lah. Okay. Ini pun okey. Satu lagi. Yang tu jauh lah saya tak dapat nak ambil. Tapi memang saya dah consider test dengan Mac tadi memang okey lah. Okey. Memang dia tak lari ya. Tapi kadang-kadang selector ni bukan kata main scar sajalah. Kadang-kadang model lain macam Si Jun ke, macam LDT ke. Kadang-kadang pun dia memang lari. Artinya dia punya uh, Semi ni Dia tiba-tiba jadi auto ha, eh, Baru je cakap dah kena ha, Dia tak boleh habis sampai ke sini Saya rasa selector ada problem sikit lah Ini ni memang dah auto sebab tengok Ini memang selector dia tak habis pun Kalau sebelah sini ha, Sama So kadang-kadang memang dia akan dapat lah selector yang macam ni ha, Dia sini bunyi klik dia di sini Kalau boleh dengar Ya. Ya ni Ha, dia klik tiba-tiba Okay, so yang ni ada selector problem So memang saya rasa main ni Dia consider ada lah problem Tetapi bukanlah problem yang seteruk Macam review semalam lah Macam banyak masalah kan Semua pun macam bermasalah Mac dia tak boleh sangkut lah Dia punya apa uh, boot cache ni pun tak normal lah Okay, yang normal patut macam ni Lepas tu uh, dia punya ni pun rosak lah So Rasa Tak adalah seteruk macam yang semalam punya Tetapi memang uh, Tidak dinafikan Ada problemnya Tapi saya rasa semua blaster pun memang ada lah problem sikit-sikit So sama ada repair ataupun buka tengok lah apa masalah dia. Sebab ni memang brand baru, model ni pun baru. Biasalah kalau first batch ataupun second batch uh, model-model uh, baru daripada company baru, dia akan ada masalah dia sikit. So dah feedback-feedback semua. So kalau dia berterusan lah, uh, dia akan macam mana uh, panggil dia akan improve lah. Dia akan perbaiki mana yang problem dia. So macam tu lah. So memang model ni dia ada bag, dah bentuk pun cantik. Kalau anda memang serius uh, nak beli model yang ni, so pastikan anda faham ataupun tahu ke keburukan ataupun kebaikan dia lah kebaikan dia ada bag lah bentuk MK17 yang cantik uh, dan FPS saya tak test lagi nanti saya tunjukkan FPS lah kalau kalau ada lah Ok, saya try tunjukkan FPS lah dan kalau anda perhatikan Mac yang ni pun lain sikit lah dengan yang semalam punya sebab semalam punya saya rasa tak ada lekuk yang ni dia dia flat macam tu je tapi ni ada tetapi memang masih susah lah kalau tanpa jari ya, eh tanpa kuku lah susah nak kopek so kena kopek sesuatu lah kena kopek dengan sesuatu maybe dia dah lama-lama kopek tu dia akan jadi licin so mudahlah sikit. Saya dah masukkan gel bow ah. Ini gel bow ah, Meteor daripada Samurai ah, 7 ke 8 mm. So kalau dia picit memang pecah dan sekarang kita test lah FPS dia. Harap-harap menjadi lah. Okay, sebab dia tak ada mag prime ah. So kena shoot dulu. Alright dah. Mr. Chrono dah ready. Jom kita lihat ah. Sorry ya sebab set up di office. Kita lihat sajalah ah. Ini semi dulu. 255 248 boleh nampak kan? Tak payahlah tunjuk kan. 264 255 259 245 253 253 257 256 average dapat 250 lah so sekarang saya try dengan auto saya menggunakan bateri yang ni 7.4 watt ah. 7.4 watt ini memang bateri lain ah, bukan yang diberi daripada package. Tapi memang 7.4 jugalah. Ah uh, connector Tamiya. So sekarang auto kita tengok dia punya uh, rate of fire. Oh, ini pecah lah ni. So around dapat dalam uh, 12 biji rate of fire yang 367 tu memang pecah, average ini pun 760 ni pecah. So saya rasa average dia dapat dalam 25 lah macam tu lah Alright